بو عاصلي ومرحبا بكم مرة أخرى في مع page نا Espace Internet et Piratage هذه ال page تاعنا هذا اللي بتاعها Espace Internet Piratage به ثم برشا ناس ما تعرفش كيفاش تستعمل الفيسبوك اليوم مع بعضنا باش نكتشفوا فيسبوك وشنية علاش تخلق شنية أهدافه وآخر حاجة معناها كيفاش نجم نستعمل فيسبوك بطريقة سليمة تساعد الناس الكل مثلا شكون ميعرفش فيسبوك الناس الكل تعرف فيسبوك أول حاجة فيسبوك هو موقع هو مش موقع هو ابليكاسيون ابليكي سيغ انترنت هو انا كيما نقولو ابليكاسيون هو انا حاجة تبليكي تكزيكيتي في نفس الوقت باش تعطيك ديكوداج هما الكل قدامكم ديكوداج كل ديكود هاش تي ام ال مخلط بي اتش بي مع ادمين بي اتش بي و هاش تي ام ال و سي بليس بليس لي باجيت هذوما كل لي بروفيل وكل شي باهي اش معناها فيسبوك فيسبوك هو كيما يقولو فيه أداة التعارف كما تلقاو دي زامي هيك يبعثوك و تبعثولهم دي زانفيتاسيون دي زامي هيك باهي كيفاش نعمل فيسبوك يعني كيفاش نعمل كونت او دي كونكشن صح باش نعمل فيسبوك اول حاجة لازمني آه، نعمل compte آه، في الياهو ولا ال Hotmail ولا Gmail كي نعمل انا كونتور باش يعطيك adresse دو باس كي نكمل انا كل شيء نكمل معناها ال inscription في واحد نضم ثلاثة او نضم برشا اما ضم ثلاثة معروفين حول العالم جيروني نكتبو نو نو الادريس اللي عملتها فك ال Hotmail ولا الياهو ولا ال Gmail ولا, ولا ال Gmail؟ تكتبها هون وتعاود تكتبها وني تعمل password تحب أنها تعمل نفس ال password آه، اللي عملتها في ال Gmail اللي هو ال Hotmail تحب تبدلها دي انت حر معناها كما تحب انت واللي تختار معناها عادي هذا آه، الكل تشولد واللي تختار يعني كانك بنية ولا ما تعمل femme كانك راجل ولا وليد تعمل mâle. معناها يعني هون ب l'anglais اما انت باش تلقاها آه، فا ولا نقولوا آه، فيه masculin ولا féminin féminin masculin وتعمل سيني ا آه، تدخل على الفيسبوك تعمل compte كل شيء انا عندي compte. دخلت ال compte تاعي هذيك الادرس السيميل تاعي وهذا ال mot de passe ندخل على الفيسبوك تاعي من هوني تلقاو باجات كيفاش ندير مثلا باش نحب نعمل page نجي هوني نكتب هذا باج باج كرييت بوان بي هاش بي اللي هي نختار انا مثلا نحب نعمل page مثلا نتاع نتاع الكورة مثلا مثلا نختار professionnel sportif نكتب نكتب هوني مثلا فوت فوت بلاس